Başına qoyub vasmi papağı beldə yarım metrə Bıçaq canlara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulat noy cavan oğlan Ekskluziv olaraq rum.az saytı üçün. Parvin Production Qədəm başdan ayağa nakolka Onu tanıyır bütün paçalka Aski qara, gözü də qara, geyimi qara, özü də qara Belə deyimin oy cavan oğlan Başına qoyur vasmi papaq, beldə yarım metrə bıçaqdan var Avuz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var Kənddə hörməti var, gəzir bulat noy cavan oğlan Elə ki cibində pul qurtarır Ovçu tək şarlı yaxtarır Başına parır yayım yarır Elləri hər şeyi bacarır Edir götür qoy cavanıqlar Başına qoyur vasmi babalı Beldə yarım metrə bıçaq Canlara buz qoy cavanıqlar Kişi kimi şəxsiyyəti var Hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulat boy cavanıqlar Söhbəti söhbət, sözü sözdür Bütün danışdıqları düzdür Söhbəti dinlən yatırır, çoxunu üzdürür, batırır Sadə prostoy cavan oğlan Başına qoyur məsmi qapaq, beldə yarım metrə bıçaq Canlara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti Gjezer bulat nojta valova Alıvdum onu yetti kapkaran Eşimin başın gelmeyip haram Yığır bir çizancı gəlin sürür qaldırır təkərən Təkə təkər üçün oy cavan oğlan Başına qoyur vasmi papaq beldə yarım metrə Piçaq canlara qız qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir qulaq noy cavan Kavun.az Yine de uduz musan kumarda Otur musam dertte kubarda Cəmə gidi çatsın tavanın Et yana gedmir cumanın Sıxı belər az boy cavan oğlan Başına qoyur vasmi papaq Beldə yarım metrə Sağcanlara buz koy cavan oğlan Şiçingi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulat cavan olan Kayıf eləmək həyatdır deyil Bütün ömrüm qayfa həsrədi Başını qatıb belə işilə İnanmıram bu gediş ilə Eləyər özünə toy zavan oğlan Başına qoyur vasmi babaq Belli yarım metrə bıçaq Canlara vız qoy zavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var Hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulat noy zavan gözəl var Onda rəssam işləyən əlvan Çıxır göstərir özünü, baxır süzdürür gözünü Gələndə kurtoy zavan oğlan Başına qoyur vəsmi papaq beldə yarım metrə Fıçaqdan vara buz qoy zavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulaq noy zavan oğlan rum.az Parvin Production Mərdliyimiz var qanımızda Olub görərsən yanımızda Qızı çox oğullar yetirib Sən də zala toy getirib Dağlı karinoy cavan oğlan rasmi papaq beldə yarım metrə bıçaqcan var qız qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulut noy cavan oğlan ekskluziv olaraq rum.az saytı üçün. Parvin Production. Qədəm başdan ayağa nakolka. Onu tanıyır bütün paçalka. Aski qara, gözü də qara, geyimi qara, özü də qara, belə deyimin oy tavan oğlan. Başına buyur vasmi papaq Beldə yarım metrə bıçaqdan Vara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var Hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulat noy cavan ki cibində pul qurtarın Qovçu tək şarlı axtarın Maşın aparır, yayıb yarır Əlləri hər şeyi bacarır Edir, götür, qoy cavan oğlan Başına qoyur vasmi babağı Bellə yarım metrə bıçaq Canlara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulat noyda Söhbəti söhbət, sözü sözdür Bütün danışdıqları düzdür Söhbəti dinlə yatırır, çoxunu üzdürür, batırır Sadə prostoy cavan oğlan Başına qoyur vəsmi qapaq beldə yanım metrə bıçaq Canlara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulatnoy cavan oğlan qapqara Əşimin aşın gedməyib hara Yığır bir çizancı gəlir sürür qaldırır Təkərən təkə təkər uçnoy cavan oğlan Başına qoyur vasmi papaq beldə yarım metrə Sağcan vara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir qulaz noy cavan oğlan rum.az Yenə də uduzmusan qumardan Oturmusam dərdli qubarda Gənəkdi çatsın tavanın Et yana gedmir cumanın Sıxıb elər az boy cavan oğlan Başına qoyur vasmi papaq Beldə yarım metrə Sağcanlara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulatnoy cavan olan Kayf eləmək həyatdır deyir Bütün ömrün qayfa həsrədi Başını qatıb belə iş ilə İnanmıram bu gediş ilə Eləyər özünə toy zavan oğlan Başına qoyur vasmi babalı Bellə yarım metrə pisağı Canlara vız qoy zavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var Hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulat noy zavan tanıyan bir də gözəl var Onda rəssam işləyən əl var Çıxır göstərir özünü, baxır süzdürür gözünü Gələndə kurtoy cavan oğlan Başına qoyur vasmi papaq, beldə yarım metrə Fıçaqdan vara buz qoy cavan oğlan şəxsiyyəti var Hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulaqloy cavan olan Rum.az Parvin Production Mərdliyimiz var kanımızda. olub görərsən yanımızda Qızı çox oğullar yetirib sən də zalatoy getirib Dağlı karinoy cavan oğlan Başına qoyur vasmi papaq beldə yarım metrə bıçaq Canvara buz qoy cavan oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var, hər tərəfdə hörməti var Gəzir bulot noy cavan oğlan